それで君売るのは確か右腕でよかったわね そう、分かったわ。どうストライフ。 何か異常はないかしらいや特にこれといった不満はないね強いて言うなら少し太さが合わないくらいか君意外に細かいわね心配しなくてもその程度ならいずれ自然に修正されるわまあ一種の治療期間だとでも思いなさい 違和感が完全になくなるまで酷使するのは控えることね了解いつもながらの見事な手並みで感心するよどういたしましてついでに二枚舌も直しましょうかひどいなこれは生まれつきだから治らない かし君も相変わらず手厳しいな俺何か気に障ることでもやったのか君にイラつかされるのはいつものことだからそんなのいちいち気にしないわよそれよりも本当にこれでいいの 何がまたとぼけて玉のことよ改良が必要なんじゃないかしらああそれねまもちろんその必要はあるだろうが今はまだいい実はさっき街で面白いものを見つけてね それについて君の意見を聞きたいんだ面白いもの何実に愉快な化け物だよこの少年はそういう類に詳しそうだしせいぜい役に立ってもらおうかと んお目覚めか少年どうなんだい名医問題はないわねだそうだ起きてもいいぞ少年 気分はどうだい新しい技師は満足かな あらわかるのそう参ったわねこれでも向こう側では鬼だ悪魔だと罵られたものなんだけど。 やれやれこれはまたしても自信喪失彼に引き続きこんな少年にまで俺の秘密を見破られるとはまったくこの町の人間はよほど鼻が利くらしい君のは自業自得でしょ見せたがりの欠点がいつか身を滅ぼすんじゃないかしらそういう時のために君がそばにいるんだろ職務放棄をするなよな。 笑えない冗談ね私の職務が君のフォローだなんてかなり初耳なんだけどんああ悪いねそういえば約束してたんだったよなさっきも言ったが彼っていうのは君が思ってる通りの人物だそれで確認しておくけど 君は俺に彼を倒してもらおうって腹なんだろなるほど大した人気者じゃないストライフ <laughs> いや全く。 ああすまない少年その彼についてだが俺は君らのボスからすでに抹殺を依頼されてるだから君がそんな必死になる必要はないんだよでもまあ俺の役には立ってくれたしそうだな君のことを協力者として報告するよそれでいいかい ノー君だったわね君は今日このままここで休んでいくといい私と彼は少しばかり所用があって今から出かけなければならないのだけどとりあえず明日の朝には迎えに来るよ心配しなくてもここのセキュリティは万全だから寝込みを襲う不届きな輩からも入り込めない どうした親切すぎて不気味かい君はどうやら相当に劣悪な環境で生きてきたらしいわね気持ちはわかるけどそう心配することもないわさっき君が言ったセリフを使わせてもらえば外ではこれが普通なんだよ ってそんなところか明日私たちの用が済んだらストライフに安全な区画まで送らせましょうだからノー君君はおとなしく寝ていなさいそれじゃあ少年良い夢を。 トライフ君も随分とえげつない真似をするじゃないあの子なんだか期待しちゃうかもしれないわよマダンにしては漁師の誇りが少しばかり足りないんじゃないかしら そんなものはこの町じゃ捨てた方が身のためだよリリス合に入りては合に従えだったか君もそうした方がいいお断りねこの町の匂いも人間も習慣も風俗も私は残らず気に入らない マスターの命令でなければ誰がこんなところに来るものですか楽しんでる様子の君には悪いけど私の本音は一刻も早く戻りたいただそれだけよやれやれあの人も罪作りなそれに君も仕事は楽しんでやるものだって教わったことがないのかい大体世の中ものは考えようだよ 動機や過程がどうであれそれが結果的にマスターのためになるなら同じだとは思わないかあの人だってそんなつまらんことを気にするほど強量じゃないだろうに、ね。 第一俺だってマスターへの感謝と忠誠は君に負けないつもりだがねただ男と女じゃ情の表現が違うだけさ例えば同じ献身でも君は盾で俺は剣いやむしろ弾丸と言うべきかな所詮はその違いに過ぎないとだからまあ要するに 君は君なりのやり方で真摯に当たっているとは言いたいわけねでもストライフ君の口から情なんて単語が出てもそらぞらしく聞こえるだけよそれからはっきり言って腹立たしいものもある そんな毒の塊美容の大敵になるんじゃないかお気遣いありがとうでも手遅れよこの町自体が美容の大敵大気中の気体バランスが異常な上に他にも例を挙げたらキリがない私たちならまだともかく普通の人間は3日で神経系に異常をきたすに違いないわねマトというより首都だわここは。 でストライフわざわざ私をこんなところにまで連れ出したのは何のためまさかデートのお誘いだなんて言わないでしょうねもしそうだと言ってみたら悪い冗談その腕どうなっても知らないわよ 君のジョークは少しシャレにならないな誰かさんのつまらないたわごとよりはいくらかましいで実際のところは一体何なのさっきの子に何か関係あることかしらうーん半分はね あああれださっき少しだけ話したろ君のところへ行く前に面白い物体 X を見つけたんだそいつについて専門家の意見を聞かせてほしい私 UMA に興味なんかないんだけど これはまた随分と派手にやったわね跡形もないじゃないこの状態で君は私に何を見ろというのかしらもしかして嫌がらせのつもりなのいやいやそんなめっそうもない確かに少しやりすぎたがその時はしょうがなかったんだよ何せこうでもしなけりゃ殺せそうになかったから どういうことまさか相手が不死身だったとでも言うつもりこの物体 X とやらについて少し詳しく説明しなさいうーん参ったな君は少し洞察力が鈍ったんじゃないだろうか確かに死体は粉みじんで跡形もないけれど周囲の状況から何か感じることぐらいあるだろう もしかして君の親戚いやいやただのジャンキーさただ体液が見たこともない毒素に変わっていたしかも大気に触れると同時にね俺の見立てじゃ酸化による化学変化の一種だけど どうなんだろうなその辺は。そうね調べてみないとわからないけどおそらくは血中の鉄分その量が普通じゃない 例えば私の血液を残らず絞り取ったとしてもせいぜいハサミ1個を作るのがやっとでしょうでもこの血液は君ちょっと試してみなさいやはりね 君のペットと随分相性がいいみたいじゃない玉の規模はどうだった上出来あれを見てみなよ俺もこういう血を持ってたら実に都合がいいんだけどな。 そこはどうにかならないか薬をやる気あまりイメージに合わないわねまあサンプルさえ入手すればどうにかなると思うけど元になったのがどんなドラッグか分かってるいや悪いけど知らないなでもそこはあの少年から聞けばいい だがそれよりも君に聞いてほしいことは別にあるんだ驚かないでほしいけど。 問題はこの化け物の呼び名だよこいつ町の連中から何て呼ばれてたと思う面白いことにベルゼバブだなんですってだからベルゼバブ コールドブラッド女子ともあろうお方がそんなあからさまにうろたえるなよそもそも例の予言とやらを信じるなら大して驚くことじゃない罪悪の王が目覚め執行者も確認したクリミナトレスはあちらにいるしそうなればハウ虫の王が出てくるのは道理だろうまあもっとも これはただのまがいものにすぎんがね予言に曰くかなるほど ダンサの剣を魔人が持てば魔軍が湧いてくるのも至極道理ねでもストライフ君も言ったようにこれはベルゼバブじゃないでしょ私が知ってる限りでも魔軍は不滅のはずだけどだからこそ不滅ならば間違いなくまだ存在しているに違いない言わずと知れたこの町のどこかにだ 魔軍は形を持たず子でもない不死にして生すら持たぬ真の群れ俺たちに知らされたのはそれだけだが思うにリリスマスターのおっしゃるベルゼバブとは何だろう答えの分かっている問いは確認というのよストライフベルゼバブとは血中に寄生するパラサイト その宿主となった者は不死身となる光栄に思いなさいストライフどうやらマスターは君を魔軍の器にする気らしいわ <laughs> 全くもって感謝の極みだそうとなれば一刻も早く本物を探さないといけないな 俺が生まれ変わるために必要な生贄は一体どこの誰なのやらさてね私は君が嫌いよストライフ。 それじゃ嫌われついでに一つ頼みを聞いてくれ今更言うのもあれなんだが俺は俺でなかなか忙しい身じゃないかそこで君に虫の調査をお願いしたいと思ってねあの少年をうまいこと手なずけて必要な情報を引きずり出してくれないかそういうの君は結構得意だろ得て増えてと好き嫌いが必ずしも一致するとは限らないのよ おいおいリリス今更何言ってるんだこれはマスターのためにも必要なことだろ別に俺のためにやってくれとか言ってるわけじゃないんだからそう尖らずにほら機嫌直して。 とりあえずは善処するもちろん君のためにじゃないけどねまた考えなしに暴れるようなことさえなければそのうち朗報をくれるわよだからせいぜい私の足を引っ張らないで耳が痛いなま俺も善処するよそれじゃあまた俺は D4 に行ってくる何か進展があったなら連絡頼むよ えー本当に嫌なやつ